ಹಾಯ್ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಟಿಪೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಶೋ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋಷ್ಟು ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಈಗ ಹುಣಸೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಹಾಂ ವೆರ್ನಾನು ಇದೆಯಂತೆ ವೆರ್ನಾ ಇದೆ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ ಝನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೋವಾ ಸ್ಯಾಂಟ್ರು ಫಿಗೋ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿಫ್ಟು ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಲೇನು ಇದೆ ಟವೇರಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಭಯ ಹುಣಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹುಣಸೂರಿಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ಹುಬ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹುಣಸೂರು ಅಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ಬೆಳಗಾಂ ರಾಯಚೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಶಾಜಿ ಬೈ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೋ ಶೋರೂಮ್ ಓನರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಂತೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶೈನ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ ಗಾಲಿಬಯ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ನಮ್ದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಗಾಲಿಬೇರ್ ಅವರು ಚೈನಾಟಲ್ಲಿಗೂ ಈಗ ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಂಡಿಗೋ ಮರಿನೋ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಯಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ double nine double zero double five seven one double two ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಗೋ ಮರೀನೋ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲ್ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಗೈಸ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಆಗಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೈಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರೈಸ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದು Hindustan auto link Hindustan auto link ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ದೊಂದು ಒಂದು ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೋರೂಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಟೈಮ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ನ ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಗೈಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ವೆಹಿಕಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಝನ್ ಇದೆ ಝೆನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಝೆನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ವೀಲ್ ಕಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಂ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಇನೋವಾ ಇದೆ ಇನೋವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇನೋವಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇನೋವಾನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ನಿಂತಿದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಟು ಟಿ ಡಿ ಐ ಯಾವುದು ಐಲೇನಾ ಐಲೇನು two thousand eleven top end air bag ಎಷ್ಟು air bag four air bag two air bag two air bag A B S air bags ಎಲ್ಲ ಇರೋಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು nine eight four five four one seven six five zero ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗೋ ಇದೆ ಫಾರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲುಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅಲೆಕ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಝೆನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಝೆನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಕೆ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದು ಬಂದು ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದು ಅಲೋಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಕಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಅದು ಎಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಐನೇನಾ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಐ ಟೆನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ ಐ ಟೆನ್ನು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಐ ಟೆನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ಮಗೆ stereo A C power steering ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀಟು ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ Indica K twelve passing eight nine two ಫೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಕಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದಷ್ಟೇ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ E V two L S variant K twelve eight nine two five ಇದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾಲ್ಕು power windows A C power steering ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು manual windows sorry manual adjustable side mirrors ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಕವರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲನ್ನು ಈ ಶೋರೂಮ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಗೋ ಇದೆ Figo K fifty one passing green green is silver ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿಗೋ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡಿಫೋಗರ್ ವಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಶೋರೂಮ್ ಹೊಸದು ಅದರಿಂದ ಲೈಟಿಂಗ್ದು ಇದೇನು ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕತ್ಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಓಡಿದ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕು ಡಿಫೋಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫರು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೀಟ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಡೀಸೆಲ್ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ V X I variant middle variant ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟು ಸಾರಿ ಹಾಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಮಾರುತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ವೇರಿಯಂಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಜೊತೆಗೆ power window lock button door lock button manual adjustable side mirror ಬರುತ್ತೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇರೋ ಒಂದು seat covers leather seat covers ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕು ಬ್ಯಾಕು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ವೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾರುತಿ ಬೊಲೆನೋ ಇದು ಬೊಲೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಶಾಂಪಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾಂಪಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಂಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ K fifty one L X I ಬಲೇನು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಆಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು power window A C power steering ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಬಲೇನೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದು ಬಲೇನೋ ಮರುತಿ ಬಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಮನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಶವರ್ಲೆಟ್ ಶವರ್ಲೆಟ್ ಟವೇರ ಇದೆ ಟವೆರ ಒಂದು ಗ್ರೇಷ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಟವೆರ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಫಾಲ್ವರ್ ಜೊತೆ ವೈಫರು ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ Chevrolet Tavera L T two point five ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಂಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪದು ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದ್ರದ್ದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಟವೆರಕ್ಕೆ ಟವೆರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು power window A C power steering ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಬಂದು ಲೆನ್ ಸೀಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೀಟೇ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಈ ಸೀಟ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಶೆಡ್ಡು ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಸೆಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೆವರು ಫುಲ್ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಜಾವೇದ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ showroom owner Hindustan auto link owner ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಓನರ್ ಇವತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ welcome to N T P rides Javed you thank you ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೇನೇ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ನೀವೇ ಕೊಡಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಇಂಡಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಡಿಕಾ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಇದು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು single owner single owner Dicor engine ಇದು okay single owner single owner Dicor engine ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಡೈಕೋರ್ ಡೈಕೋರ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಗೋ ಡೀಸೆಲ್ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಸೈರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ black two thousand eight model two thousand eight owner ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ two twenty five Swift Dzire Swift Dzire ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು model two thousand eight model ownership ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಓನರ್ ತರ್ಡ್ ಓನರು ಮೂರನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೊಲೆನೋ ತುಂಬ ಇರೋ ತುಂಬ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಗಾಡಿ two thousand five two thousand five two thousand five third owner third owner fresh ಇದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿದೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ತರ್ಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ತರ್ಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಇದೀಗ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೋಟಿಂಗು ಒಂದು one seventy five negotiable one seventy five ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶವರ್ಲೆ ಟವೆರ ಇದೆ Chevrolet thousand six model two thousand six ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು model top end top model okay ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ one twenty five two twenty five ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅದು ಝನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ two thousand three model two thousand three A C ಗಾಡಿ L X L X A C power steering ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ okay fourth owner fourth owner ಹಾಂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ negotiable two thousand three three two thousand one twenty ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದು Innova Innova two thousand six model two thousand six fresh fresh okay tyre okay ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ lakh two thousand two thousand thousand ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಂ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಲ್ ಅದು two thousand five ownership fourth owner ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದರೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ okay two thousand two thousand five two thousand five ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸನೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಬಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಒಂದರೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ two thousand eight two thousand okay ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ two thousand eight eight ownership fourth owner owner ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ two two forty five two forty five negotiable ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಬಾಯ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ ಬಾಯ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಲೀಂ ಬಾಯ್ ಸಲೀಂ ಬಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹಲೋ ಸಲೀಂ ಬಾಯ್ ನಿಮ್ಮವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ <laughs> ಹಾಗೇನೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೇಂಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀರಿ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಲೀಂ ಬೈ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಣಸೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದಾಗಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್